Nik berez, YouTubeko kanal bat irikitzeko asmoa neukan. Nere asmoa zan, lasai-lasai astea, poliki-poliki, probatzen jun, ikusi haber, zemuz dan hau dena. Baina lehengo azten, konkiz ikusi nun, moskeatu nitzan, bideo bat itea okurritu zitzaiten, Aber, <laughs> esken hau espero. Berez, honek izan behartzun kanaleko lehenengo bideoa. Ja suskribituta zaudeten irureunda bost o irureunda piku pertsonak. De hecho, suskriptziak endu nahi balin badia zu ere, enaiz asarretuko, eh? Egitan, baino, lasai hartu mesedez, ikusiko deba bertzea teatzen den guztiontatikan, baina enun hasiera hau espero, flipatzen nahi naiz, orduan, zuek imaginatu, hau dala kanaleko lehenengo bideoa. Hemen dikan aurrea, azten da, nire kanala. Bale? guazen ba. Kaixo denoi, kaixo YouTube, ni aiora naiz, eh, Twitterren segitzen baldin manozu probatxoa bezala ezagutuko nozu seguruna, eta bai, YouTubeko kanal bat irikidet. Eta kanalai probatxoa izena jarri diot, ze bueno, prueba bada. Ikusiko dugu antzea ateatzen dan, baina pixkanaka pixkanaka probatzen jungo naiz. Kontua da, nei YouTuberrak ikustea gustatzen zaitela, gustatzen zaiten formato bada, e, gaztelerazko eta inglesezko youtuber batzuk jarraitzen ditut, eta kriston pena ematen dit, euskerazko youtuberrik ez egoteak. Faltan botatzen duten zerbait da, guztua ikusiko nuken zerbait da, eta bueno, azken aldin, azken hilabete edo urtetan nire inguruan tokatu baldin batzea momenturen baten, seguruna honekin txapa eman ditut. Ez dut esan nahi euskerazko bideoik egite ez esaten detena da euskerazko youtuber gintzarik ez dagoela edo oso gutxi dagola, ze egon badago. Aurkitu dituten kanal guztik hartu ditut eta hemen behien deskribapenen kajatxo hortan utzi ditut apuntatuta. Bideo ikusten nahi balin bazea, kanal bat balin badaukazu eta deskuido baten espalin zaitu topatu eta espalin deskribapen eh, atal hortan, Utzi jazu komentariotan mesedez zure kanalaren lotura. Hala ezagutzen dut, edo zure ez baldin badare ezagutzen baldin badezu kanal bat nik ez deten atopatu, Mesez, utzi komentariotan, azken finean hori nik nahi detena, euskarazko kanalak ezagutu, eta bideo hau ikusten nahi baldin bazea. Eta zalantzan baldin bazaude, kanal bat iriki edo ez, animatu, probatu, ikusi aber zemuz, eta ez bazaizu gustatzen beti utzi halko dezu baino, animatu! Ja ezta, hori izan nahi nun. Eta bueno, nola ez justu justua beste ieskatzea nik ere egin dezakeran zerbait, ez dakit ez da esango banu bezala euskerazko zientzia fikziozko pelikula gutxi daudela eta zepena. Zer, nik bakarrik ezin eta euskerazko zientzia fikziozko pelikula batin. Baina hau egin dezaket. Asi que hoxe, enbendik aurrean norbaiti esaten diotenen abertzergatik ez animatzen YouTubeko kanal bat itea, ja ezin diate erantzun, a, ba egin zuk. Ze? Ta zer izango da kanala? Ze estilotako bideoak eh, ikusi izango dituzue hemen? Bidaia eksotikoetako kronikak, Wow! Gameplayak Kaixo denoi, ikusten duten bezala, Minecrafteko irudimentxeko jolasa probatuko dugu gaur. Ea zer moduzkoa den. Abestien koberrak. Pintxo, pintxo, gure txakurra data. Ausnarketa filosofiko, teoriko, politiko sakonak. Ez dakit, ikusiko deu interesatuta baldin bat zaudete, e, eh, suskribitu, <laughs> lehen suskriptziak endu baldin bat jazue berriz eman, nahi baldin bat Toixe Eta hoxera dena, arte, aio!